Мы хотели и в дальнейшем развиваться. И главным образом свои исследования хотим нацелить на нанотехнологии и на технологии рационального природопользования, что нам под силу, что мы будем выполнять совместно с аспирантами, совместно с студентами, магистрами и, разумеется, при помощи тех э, крупных ученых, которые работают в нашей академии. выпускников, хороших студентов, которые пошли бы работать в отрасль,